Dieu qui s'est fait chair pour nous sauver. Voici le meilleur. Jésus de Nazareth, amour divin, c'est celui qui transcende les vies. Voici le Messie, l'espoir du monde.